Pero como parece que estas tiendas no venden nada juntos, todo separado para sacarte más dinero. Entonces ya cuadré con ellos. El piano 4 ah. millones 100, la mesita 150, el forro 200 y el pedal 250 para un total de 4 millones 700. Yo tengo tuyo 4 millones 600. Ya, yo te pongo esos 100. Yo te pongo esos 100, ya no pasa nada. ¿Viste? Ah, eso No, chicas, eso, es kilo, eso no pasa nada, no pasa nada. ¿Oíste? Pero yo creo que está en un buen negocio por 200 pesos, sale todo. ¿Eh? Ah, no, ah, Una, dos, tres, cuatro y cinco. Esto es lo que va, ¿sabes? Son. Estos son tecladitos chiquitos, ¿entiendes? Esto es para, mi pimpinear, no es para nada. Esto para bueno para como teclado, no para nada, ¿sabes? Pero está bueno, está bueno. Tiene la entrada MIDI. ¿Qué? Para, ir para grabar, ¿ves? Ahí. Ya, nomás. Está sencillo. No Entonces lo voy, a, comprar este. Ya. Mira el pedazo, bueno. Sí, claro, no. igual yo tengo uno en yo trabajo por la calle por ahí que es igual que este de 5 Okay? Okay. Okay, thank you.